نحن صار لنا شي اربع شهور قايمين على العمل في هذه النقطه الطبيه نحن مجموعه من الشباب يعني لمينا حالنا اطباء وممرضين من عده مناطق بس تابعينا المحافظه هي فطرحنا فكره في انشاء نقطه طبيه لمساعده الشباب الاطفال والمرضى في هذه المنطقه طبعا تبعا للظروف اللي نحن مارين فيها حرب والمشاكل هاي واغلب الاطباء طلعوا بريد سوريا فاقترحنا انه نبني ننشئ نقطة طبية هون لمساعدة الأطفال والمرضى فنحن طبعا ما عندنا دعم اعتمدنا على حالنا من حيث الأدوات أو من حيث الأدوية عرفت شلون آه، في عندنا مثلا صيادله كانوا يبعثوا لنا ادويه او احيانا كنا نحن نشتري ادويه على حسابنا بحيث انه نوفر ادويه للمحتاجين والفقراء في هذه المناطق.